Good morning. Welcome to day 3 to Honeybee Adventures. I am Akshay here. Uh, today is the third day of cycling going towards Piti. Right now I'm Geo I am at Geori, And this is a temple. This is a Shiv temple. Behind me is in hot spring. People are taking bath there so I, can, I don't want to shoot actually. Let's see if I am able to shoot there. I'll show you how hot the water is in this cold temperature. Lovely. See you on the road. Bye-bye. away pain. Try my best to refrain from being the same as all these other low lifes that probably don't remember your name. And all your exes sitting left, I'm trying to home run. Trying to make you happy, make a difference in the long run. So trust me when I say I'm swollen shut. I'm spilling out my heart because you opened up and now I'm going dumb when we touch. Yeah. Uh, hi guys, just finished completing Shimla district, entering Kinnoor district. Yes, and the view is awesome as always. Look at the view. Isn't it beautiful? The valley is awesome. Ah, right weather to cycle. <laughs> it's just that I have to go uphill, otherwise everything is fun. Till now. Just halted here Ah, what a lovely temple. wow. अंदर जाना मना है <laughs> अच्छा जी नहीं जाते जय माता रानी ओ दे टाई दी बैंगल्स ये रहा lovely calm temple no one around Kali Mata see a smile on your face. You always say I'm changing, but I only change the pace. You're following your dreams, and I know I do the same. But Hi guys, welcome back. Uh, the reason I have stopped here is because I have seen the first glimpse of the mountain. Snow Peak Mountains. Can you see it? I hope I am able to see show you that. I hope you are able to see that. Beautiful, isn't it? yeah far behind are snow peak mountains and it's thrilling and I'm enjoying it आपका नाम क्या सर मेरा नाम लक्ष्मण सिंह मयान है और आपका रामनाथ रामनाथ आप आप यहाँ से ही हो हाँ जी मैं यहाँ तरंडा गांव का हूँ अच्छा मेरा जन्म यहीं पे हुआ है पर मेरी परवरिश मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है बांद्रा टर्मिनस में बांद्रा टर्मिनस में हाँ मैं नौ साल का था जब बांद्रा टर्मिनस में आया था अठारह साल की उम्र में मैं गुजरात साबरमती सेंट्रल जेल में रह चुका हूँ अच्छा उसके बाद मैं अपने गांव में 2005 में आया हूँ अच्छा अपने जवानी में तब से मैं यहाँ रहता हूँ यहाँ मेरा बाग बगीचा है मकान है प्रॉपर्टी सब कुछ है अच्छा पर मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ अपने मन मर्जी का वर्कर हूँ अच्छा वर्किंग सब करता हूँ ये एक ऐसी जगह है खूबसूरत जगह है जो आप पूरे एशिया में हम्म, हम्म, हम्म। देखेंगे तो आप समझेंगे वाकई अपने दिल से कहेंगे एक सकते हैं आप ये त्रंडा डाक एक ऐसा फेमस जगह है जहाँ नाम क्या जगह का त्रंडा डाक हाँ जी त्रंडा डाक हाँ zero point zero point okay हाँ जी इस डाक पे इस चट्टान को काटने के लिए जितने भी आपने आगे ज्यूरी बाजार देखा होगा हाँ। सिटी छोटा सा हाँ हाँ उस सिटी में एक मेमोरियल है बहुत बड़ा अच्छा सामने बहुत बड़ा मेमोरियल है उस मेमोरियल में उस मेमोरियल में लोगों के नाम लिखे हुए हैं अच्छा वो नाम चट्टान को खोदते टाइम जो मारे गए अच्छा ऑन स्पॉट उन लोगों के नाम अच्छा कितने लोग मारे गए शायद गिनती मेमोरियल में जगह नहीं है लोगों के अच्छा इतने लोग या, ये रास्ते बनाते हुए मर मर हाँ गए हैं एक्सपायर हो हम्म, चुके हैं ओके ओके रियलिटी है ये उन्नीस सौ चौरासी के बाद बना हुआ है अच्छा हाँ ये है लेट बना हुआ है क्योंकि उस वक्त हम जब मेरा जन्म उन्नीस का है हम्म। मेरे बाद यहाँ पे पाँच सात साल बाद यहाँ रोड थोड़ा ऐसा नॉर्मल रोड था जैसे किसी साइकिल वाले का होता है आर्मी लोग उसमें चलते थे मेन असली रोड यहाँ से ऊपर है तिब्बत का तिब्बत का अच्छा तिब्बत रोड यहाँ से ऊपर है हाँ जी जो हमारे पुराने टाइम में राजा चलते चाइना तक जाता है हाँ जी अच्छा चाइना जाते थे यही राजा वीरभद्र सिंह के परिवार अच्छा ये लोग यहाँ से गुजरते थे ऊपर से इन्हों का एक रास्ता बना है चाइना के लिए स्पेशल कि वो चाइना जब जाते थे सफर टूर उस वजह से इन्हों का ये राज्य है ये सामने एक गांव है हमारा महेश्वर जी सुंगरा महेश्वर ये सुंगा हाँ जी सुंगरा महेश्वर जी ओके सुंगा हाँ जी ये इलाका वैसे अगर सच में देखा जाए ये है शनकपुर राज्य शनकपुर राज्य अच्छा शनकपुर आपने सुना होगा इतिहास में लिखा गया हाँ, हाँ, शनकपुर राज्य हाँ। ये उस राज्य का एक इलाका है नगरी है छोटा सा नगरी यहाँ की देवी चित्र रेखा है शनकपुर राज्य की तो राजा की सेवक की बेटी राजा की सेवक की बेटी है हाँ जी तो राजा की बेटी ये सामने वाले गांव में रहती है अच्छा ये सामने पार गांव दिख रहा है छोटा सा हाँ, हाँ हाँ ये राजा का एक कस्बा है अच्छा यहाँ पे उसका मकान या मंदिर कह सकते हैं आप आज के डेट में वो मंदिर यहाँ सामने है सामने है अच्छा इससे अच्छा। नीचे बाबा नगर बाजार है अच्छा वो तो मैं देख लूंगा सर हाँ हाँ। आपके आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर और मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा ये बीड़ी पीना बंद कर दो बुरा जमाना आई गया ये भजन कीर्तन कोई नहीं सुनदा घर घर केवल लाई लिया कथत कीर्तन कोई नहीं सुनदा घर घर केवल मैं नवा जमाना आई गया बुरा जमाना ये नवा जमाना आई गया बुरा जमाना नवा जमाना आई गया ये बुरा जमाना सुणात भैनो सुनाते भाइयो गणेंद बट्टा टाई लिया सुनाते भैनो सुना गणेंद बट्टा कने घर घर डीजे कने घर घर डीजे ये ढिल्ली कुर्ती फिट पजामा नवा जमाना आई गया ढिल्ली कुर्ती फिट पजामा नवा जमाना मैं बुरा जमाना ये नवा जमाना ये बुरा जमाना जमाना Look at this. The name of my channel is Honeybee Adventures and this is Honeybee. ये कौन सी मधुमक्खी है सर भूतानी मधुमक्खी है क्या इनकी क्या विशेषता है इनकी क्या विशेषता है सर ये है Oh, look at the comb. अच्छा इसमें अभी रानी के आदमी है ना ये रानी बनाएगा ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲਾਂਦੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਨ ਲਗਾਈ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਲਾਂਦੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਨ ਓਏ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਓਏ ਅੰਮਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਰਿਆ ਨਠਣੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਲਿਆ ਅੰਮਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਰਿਆ ਨਠਣੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੁਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੁਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਓਏ ਭਜਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓ ਸੁਣਦਾ ਘਰ ਘਰ ਓਏ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓ ਸੁਣਦਾ ਘਰ ਘਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਘਰੇ ਪੂਰਾ ਜਮਾਨਾ ਜਮਾਨਾ ਪੂਰਾ ਜਮਾਨਾ ਉਹ ਘਰ ਆਵੇ ਭੈਣ ਬਣੋਇਆ ਛਲੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕੜ ਬਣਾਈ ਦਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਆਵੇ ਭੈਣ ਬਣੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਈ ਦਿਆ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਜ ਜਣਾ ਸਦਾ ਆਈ ਗਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਸ ਨਾ ਚਲਦੀ ਏ ਰਾਜ ਜਣਾਸਾਂ ਦਾ ਆਈ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ Ah, that is the view from my hotel. Yep, that is the view. Kinder Kailash. रुका हूँ सांगला में आ, पहुँच गया हूँ आखिर में टुडे आई रोड अराउंड Eighty plus kilometres let me check the Strava जो भी है मज़ा आ गया quite uphill climb had fun. I hope you also enjoyed it. Thank you for watching. ਇਹ Bye. ਭਜਨ Do ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ subscribe. ਨਹੀਂ ਓ ਸੁਣਦਾ ਘਰ ਘਰ ਕੇਵਲ ਲਾਈ ਲਿਆ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓ ਸੁਣਦਾ ਘਰ ਘਰ ਕੇਵਲ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਈ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਈ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ जमाना आई गया ये बुरा जमाना सुनाते भैनो सुनाते भाइयो गणेंद बट्टा टाई लिया सुनाते भैनो सुना गणेंद बट्टा कने घर घर DJ This is the hot water spring. People are taking bath here. Actually, spring comes from the mountain here and get collected here.